Salut! Uh, uite, astăzi m-am gândit să mă joc cu verbul a lupta. Uh, mi-am imaginat cum ar fi eu să mă lupt cu mine însă într-un, uh, într-o luptă de-aia sumă, știi, pe aia grași, așa, știi, să mă lupt, să mă lupt, să mă lupt, să mă lupt cu emoțiile mele, să mă lupt, să nu cumva să simt uh, supărare, să nu cumva să simt niciun fel de emoție, apropo, din uh, toată gama de emoții, am înțeles că Uh, mai, mai, multe pozit, mai, mai multe negative sunt decât pozitive, dar asta nu înseamnă că uh, trebuie să le simțim mai mult pe alea negative. Ideea e că noi ne oprim și ne luptăm cu noi înșine să nu mai simțim, să nu cumva să simțim uh, vinovăție, să nu cumva să simțim gelozie, tristețe și așa mai departe. Și ne privăm și de bucurie, pentru că nici bucuria nu o să mai simțim. Și mă gândesc că dacă mă lupt cu mine însă, de fapt, tot uh, unul din cei doi, eu și cu eu, pierde sau câștigă și așa că n-am făcut nimic. Pentru tine, cam tu, tu cum te-ai juca cu acest verb a lupta? Pa, pa!